そんなこと言ったらローズなんてほらな、なんだそれはローズはレッドドラゴンなのよドラゴンリュウジ見て見てすごいいつの間にリュ驚かせようって頑張ったの